wangi sebo asize otya kitebe gyendi sebo wasize otya onaani oyogerako n'aba online media gi uganda nabagobye ku simu yange munveeko basajjammwe Ah, mulangira totugoba tuweeyo chansi kubanga abantu mm. balina ebintu bingi byebyetaaga okumanya so kati tosaana tugoba kubanga okumanya oba okutegeera wangi mulangira okumanya oba okutegeera okutegeera mulangira kirabika nze mbyogeddemu obukyamu naye era okimanya oluganda tuluyiga luyige si lwangu eh, nandizengeri gyesiri ku social media zammwe omwezi sibimanyi sibimanya nze eh, siri ku social media naye bagamba ki naye nze ebyondesa omanyi kibi nnyo okuba nti ngaebbanga limmaze nga njogerako n'abantu abatudde mmenga abamu mm. kibi nnyo okuba nti olagange olambika bulungi ebintu nga webirina okukolebwa oba webyakolebwa nga babirina okutambula hmm. ngaabantu abamu tebakitwala nensonga kati gwe mama bali ku social media mumanya abantu kibamanyi kibagala okuwulira eh. oba bo bakijjamu makulu ki oba waliyo abavuma nga obanga nti abamu bavuma sibimanyi bulungi abavuma gyebayoea tebali baira asobola kuvuma kubanga gwe oli mumanyi oli mulwanyamuli <laughs> nakuwa olufumo lwa jjajjanga erinnya we yalijja hmm. ng'amaze okukuba ejje lya kabaka kabugumire alituusizza ebwayise hmm. we muyita ebwayise kati eh. awo amafumu gaali gamaze omuggwako mukyala we nannono hmm. n'amugaa nti waayi nekimbo watuddeyo emabega gye tuvudde amafumu gatuweddeko abamu nobalimayungu kubangi abamu baali balowooza nti waliwo mayuni ga bwayise ah, olinaga nti obulamu bwabantu bwayise bwayise hmm. tetujja kudda mabega hmm. atlist musongole muli lyerinnya hmm. eryamulwanya muli kati simanyi oba kitaffe otukkiriza kukyaki waliwo ensonga abantu ze bayagadde enkubuuze mm-hmm. ah, naye simanyi oba okkiriza mukama waffe tutandike mm -hmm. e, naye woba okkiriza mhm. waliwo abantu benjagalo sooka bo bo nga bo bakwebaziza nnyo okuvaayo okubatangaaza mu bino ebiseera nti bali mu kusoomoozebwa bo nga bo abaganda era mu bano kuliko susan masembe refrani kuliko bosco roshukura Joro Jaka, Peter Musoke, Serunjo Jisimairi, Ram Dominiki, uh, Bosa Byantaro, Fatuma Fatuma, Kirunda Kaire, Senyonjo Edi, Ahmedi Ali, Stella Ganazi, Sala Mutesi, Lubwama Umaru, Kigongo MD Sulaimani, oyo yali kata, Bob Miro, Ronald Raymond, bebo mukama waffe abo bo basimye nnyo omulimu gw'okola oba okusomesa eggwanga n'okuba nga bamanya obuganda nange ramba siimi okulaba nti ebigambo byogerwa hmm. oba bajjajjaffe ebagereza nga basobodde obijjamu hmm. amakulu hmm. kakati obadde ogamba kisebo kakati omulangira nakibingu wanjisebo jowala otv emu gye nabadde ndikosejja gyatuukiriza mannya kuba mbeera nga agikubira obulango Ah, jogere ne bagiyita bukedde tv ntotiririra sijatiirira mulangira nakibingi bagiyita bukedde tv ah, nabaddeko ne mpulira ah, nga katikiro kyazikira mayiga mm. modoleta yamubuuza ekibuuzo nti owaayo gino emyaka gyewo musanvu okoze otya mm. abantu nga waliwo olupoozi ezikuli emabega omusajja kyavayanukula n'agamba aa abo bonna abayogera ebyo abaseketeera buli kimu baba muloddokaayi naye ebintu bino saakitegedde nga nze tinjagala mm, okumanya muloddokaayi kivumo muloddokaayi yabadde yeewana bwewaanyi muloddokaayi yabadde agereesa muloddokaayi njogera oba kisoko mukama waffe <laughs> okakasa omukulu kamwaite omukulu mayiga hmm. gobadde obuuza nti ekigambo muludduka ekivumo oba oba njogera hmm. oyagala kutegeera muluddukayo oba kivumo njagala kutegeera oba muluddukayo kivumo kubanga musajja gyakireeteddemu we saategedde ebintu bino ogenda era ogenda biteekako mikutu gyamwe gino gyesiriko nga bwotera obiteekako mukama ffe era ngenda giteekako mukama ffe kuba abantu beetaaga okuyiga njagala era njagala era nga nsaba abawuliriza bonna mm. ab'emikutu gyammu egyo mm. basaasire nnyo mm. kale mukulumayegga bambi ndowooza ebintu ebimu abyogera bambi tamanyi omusajja yayitibwanga mulodokaayi yali mukungu nnyo ku mulembe gwa kabaka mwanga era muloddokaayi gye yakulira ejje hmm. erya kabaka mwanga eryawamba oba eryakomyawo kyaggwe hmm. muloddokaayi ye muloddokaayi yakuba oba yalwana hmm. okuva ku kazinga obaita kazinga ebweyogerere n'akuba n'awamba n'abuuka kiira n'ayingirira ddala busoga ewali olusozi olutibawampamba muluddukayi yali mulwanyi nyo era singa si muluddukayi mm. kampegani mm. kyaggwe teyali badde saza lya buganda nkuddamu ekintu kino nkuwira mulangira singa si musajja omulwanyi namigo omutabazi muluddukayi mm. kampegani mm. buli muganda yenna ali mu kyaggwe kyaggwe teyali badde saza lya buganda mm. mm. yinsonga lwaki kabaka mwanga agamba nti kyaggwe lyonna ssaza lyange mm. mu mm. luddukaayi yeyakulembera ejje erya bayingirya ddala busoga mm. mu mm. luddukaayi oyo mm. okumanya nga erinnya lya mu luddukaayi teryakomaawo mm. n'omwana we serwano mazinga mm. serwano mazinga mm kabaka daudi chwa yabaita ni hamu mukasa era namuwa obwami obwakawutta omwana wa muloddokaayo lwaki teebi yakola hmm. ebyewuunyisa obugana nti abatabaazi bagendanga bangioga nti ejje lyabeerangako omukulu gundi nga boga nti bajjeno bana naye muloddokaayi gwemwogerako gwemutadde mu bifumu byammwe oba mukatembamwe temumuwadde kitiibwa e, saabiwulidde kubanga nze munansira waliwo tivi zesiraba <laughs> ate siri mulabi wa tivi netwala nze siri ku social media zammwe ezo byomulangira nakibinge era mbaali awo zakampegane sinafuna na mukisa guwuliriza ebyo mm. olwokujja wanga wemamba mubiru mm. yabibeerako yambuulire olumu mm. kakati mwali wadde erinnya eryekitiibwa ekisemberayo ddala okubeera oba abamu ku batabaazi hmm. erinnya erya muluddukaayi mu luwa ekitiibwa muluddukaayi hmm. nkubuli ne mutabanyi we serwa nno mazinga hmm. eyafuna ekitiibwa ky'obwakawutta ku mulembe gwa kabaka oba omulangira dawudi cwa era nga yekawutawo ekyaggwe hamu mukasa naafuna obwa sekiboobo kati ye kyogedde naye balina olulimi lwebakozesa simulumbi hmm. kati ndowooza abawuliriza bajja mubuulira hmm. mu luddukaayi ye kyaoba kyatwala nga ekyokuza eh, bulangira hmm, wanjisibu olimu ah, okusinziira ku lisa kyoe gwenkoze charles ah, katikiro wa buganda charles peter mayiga ah, ndowooza we tuba twogera kati ayinanga 54 years oba 53 years naye okusinziira ku lisaaki gwe nkoze nga nnoonyereza kwanze simalagaleetaleeta bantu ah, kutandika kwogera bintu bye batategeera nga tebabimanyiiko kantu konna naye okusinziira ku lisaaki gwe nkoze nti gwe oli myaka nga asatu mukaaga awo asatu mukaaga asatu musanvu naye kijja kitya gwe ngaosobola okunnyonnyola ekintu mu luddokaayi ate ng'oli yeyakikozeseza mu mbeera naye ngaabantu tebasobola kitegeera ate n'atakinnyonnyolako abantu n'abaleka nga tebalina wadde nekimu kyebategede saakirabye yakikozeseza mu mbeera yakuvuma engeri gyokyogeddemu abaddenga nti aboogera abalaba nga bamuloddokaayi mm, anti era bwati era bwe yakyogedde abawuliriza bammwe mbawadde amaanyi mm. n'ekitiibwa ekyamuloddokaayi nkugambye muloddokaayi mm. ebyafaayo bye yakola okuwa okuzza kyaggwe mm. ngaessaza lya buganda ngaalwala nayingira ne mu busoga nkugambye ne mutabanyi we serwano mazinga mm. yasima obwakawutta mukyaggwe ngaabumuwa ye mulangira dawudi chwa mm. era ne hamu mukasa namuwuba sekiboobo mukyaggwe mm. mm. ate nno kampegaane njagala olwaleero n'abaana n'abazzukulu abava mu mulangira david simbwa David Simbwa eyo famire gyayogerako ate bukojja bwa mulangira David Simbwa mm. eyali omwana w'omulangira Daudi Chwa mm. nkaddamu ako kaddemu famire gyalu gyayo gye mutwalanga ey'okuzannya mu kwevuma kwammwe mm. oba mu malala gammwe mm. ye famire ate e, evaamu obukojja bw'omulangira Daudi Hmm. omulangira dvgwa mm, omulangira simbwa mbwa mutabanyi womulangira dawudi cwa hmm. yefamiry eyo hmm. ndoze kyamuludukayi tukimanyize kakati nsaba nnyo omanyize njagala abantu bantegerenaye no bwino omujjawa nze nagezako okunoonya ebitabo byonna nsomye buli kimu naye siina bwino yenna we mujja gwono bwino sebe omujjawo omuwakankula omu omujjawa ndi mu bigere bya kabaka nakibinga omulwanyammu lyekkongo gyekaaso mu busiro mm. bannakibingi abazukulu bannakibingi ba, ba, era omulwanyammuli abayimirira mm. abasobola otegeera ebintu bino noonyereza waliwo omulangira nakibingi mm. lukoma mm. oba oloye mulwanyammuli oliye lukoma mm. bebantu abasobola otegeera ffe tulina bajajjaffe mm. batuteerawo ekkubo mm. n'amaanyi ne okutegeera ebyo mm. ebitawandiikibwa mm. n'okutubuulira okutulungamya mm. ensobi gyezakolebwamu mm. n'ebirina okuzibwawo mm. ago amaanyi nga tuli mwana wa luli olulangira era nga tuli mwana wa ngoma si bonna kisinzira ku kiki kyogwamu mm. Mm. ate nga tuli bazzukulu ba kabaka mm. mwanga mm. basamulekere mukasa kiwa mirembe kirivu ntende daniyero mhm. kakati waliwo era ensonga eyokubiri abantu baagala kumanya muganzirwazza kyeki <laughs> muganzirwazza musajja nze owulira nze mba mwogera mpuliranga omusajja yali awo omunana omuwaguufu omuwanvu abantu baagala okumanya muganzi lwazza muganzi lwazza kizimbe <laughs> kiki muganzi lwazza hmm. y'omu ku bakaddulu baali bakabaka suuna hmm. kaddulu baali kitegeeza ki omulembe gwa mukyala wa kabaka hmm. omuton yabanga atongozeddwa mm. olubereberi babaitanga bakaddulubaali mm. obwanna abagereka butandikira ku mulembe gw'omulangira dawudi cwa hmm. muganzi mm. lwazza mm. y'omu ku bakyala mm. oba ye mukyala mm. eyalina obuvuyo obungi ennyo era eyatta abalangira mm. abasuka mu lukumi mu bitaano mm. nkuddamu muganzi waze ye mukyali yali omuzibu nnyo w'obuvuyo mm. eyatta abalangira abaasuka mu lukumi mu ebitaano mm. ng'abatira ki yayagala mm. omwana we kabaka sekabaka muteesa walugembe mukaabya mm. yaba asigala nga yekka ye mulangira atunuulidde eh. era abataka abaali bakooye effujjo lyona omukyala baali basazeewo atwalibwe nga mulamu ku lusozi kattabalugu ebigambo bino twaga tubigende mpola mpola abantu basobole okuwulira bwekigambo kyetwatula bwekiri mulangira abataka abalebako gifujjo lyono omukyala n'abakulu ababeerangawo baali basazeewo atwalibwenga mulamu ku lusozi kattabalugu mu busiro olusozi olwo lukyaliyo olusozi gyeruli oba emagombe hmm. oluvannyuma nga kitegekeze nti yali amaze okutta abalangira lukumi mu bitaano oba abasukka mu lukumi mu ebitaano era omulangira kyabasinga mbugu ye yataasako abalangira abasobola oba ye yataasa abalangira abamu obutagenderamu mu kuttibwa kwabano kati olwaleero bwetuba tuddayo era uh, abamu nayogerako nabo ne mbagamba nti mulimu abantu abamu nga si mu bubi hmm. abava mu famiry ya muganzi lwazza weebali hmm. era saagala nze bino singa tembimbuamba sirina budde bwabyo hmm. mbyesigaliza naye gwokibuziza ate ngaabawuliriza babajja kwagala okutegeera ensonga eno kati ekigendirwa kyabano bagenda okukwata kino ekizimbe bakitume muganzi lwazza baali tebamaze kutegeera ni muganzi lwazza hmm. nga bwe bajja n'ekigambo ne badduma ne bajja n'ekigambo masengere awo tugenda tuukawo saagalo yaffe kiri eno wansi anti nedda twogera ku bintu ebize bibbulwamu hmm. kirinyanga nina mukwano gwange omu bansonyiwe oba naye nasonyiwa nabawulidde muleeta mu mboozi eno hmm. nalina ali ntuddinga mu kaseera kange ak'emirembe hmm. omwami omu banne bamusaa kutene ku mutwe hmm. nkulaga ekintu kyokubbula kino bakyetegerezenga nnyo abanaba bawuliriza ensonga zino balinebamugaa nti wai kibuzibu kinaye nga te musajja bamanyi nnyo mugagga hmm. tebamusuubira kuba nti nge gye baali bamusanzeemu asobola okubeera mu mbeera bwetyo namugaa nti wai buzibu kinaabagaa nti baganda bange nsula ntudde nsula ntunula mujjukira omwana gwe nabagamba atuula n'akoona omutwe ku kisenge kitegeeza yalina omwana nga gwatuula akoona omutwe ku kisenge hmm. n'abagamba omwana omutwe gwazimba hmm. basira mu bannange natuuka n'okulokoka olwoyo omwana naye era sirina kyenassa hmm. basheyi bakoze buli kimu ekintu kyakola ki kyagaana omwana asula akaba omutwe gwazimba bwe nali nsituka ne mbaga abasebe omusiibyo mutya ne banziramu bulungi nemugamba gwe alina omwana atuula nankoona omutwe ku kisenge omwana oyo genda omukyusa erinnya hmm. nambuuza linnya kye nemubuuza nti wakikaakyo <laughs> naye oluvannyuma lw'omwezi gumu mu kifo kyo kimwe najjamu nensanga omwami we ye mukunda be asooka nakudduka bayina bamugamba nti wayi kiki nabagamba oyo si muntu hmm. nabagamba basiramu bani olwo kye mbadde sibagamba nga fe kitwalanga shiriki Hmm. naye nkoze buli kimu nevu alina kyusa omwana erinya omwana yatereera nebambuza mulangira kiva ku ki ono bwino nembagamba kibi nnyo nga singaawo tiwamulabako bajjajjawo tiwaliwo tumanyi mpisa ze nambeera hmm. ze abamu omuntu afudde mu nsi muno nga tazadde abeera mubi nnyo eh. era kizibu nnyo n'omwoyo gwe okudda dajjakyomwanga oh. kyatugamba nti mukoleere okudda kw'emyoyo gyammwe temwejjangamu emitima gyammwe nemugirya siba ku nsi kakati gwe n'ogenda ofubutula eri erinnya oli tomanyi buvubu oli tomanyi mpisa zeyayisanga ta n'ogenda oliteeka ku mwana wo mm. omwoyo gwali mutebenkera emirembe mm. nga gugamba nti aha banzibuddemu ng'erinnya likusumbuyira omwana kati kino bwe kiba nga kyakuyiga abaganda mu nnono yaffe beetegereze nnyo ensonga gye batuumamu abaana baabwe amanya mm. oba erinnya kati ekintu kino bagenda ne bakizza ne bakibbulawo naye nga gwe tomanyi oli yalyani mm. kali ndowooza ensonga ya ensonga ya muganzi bazza mpanvu ebimu bijja kunyiiza abamu manyi nti era omuntu olaba ne eh, abantu bangi abava mu famiry ya muganzi bazza mm. kale ebimu kabeere twekisize eh, erinakibingi famiry ekyaliyo efamiry eh, gyeri ya muganzi bazza sibalabangako naye nga simanyi famiry gyeri mm. kakati abamu abalangira omulangira kyabasinga mbogo nu mm. yakola kyamaanyi nnyo yeyasobola okutasa abalangira abamu abalagiyataasaninaani <laughs> <laughs> amanya gabalangira bagala gategeera ah, nyinza okuba nga ngamanyi isaki yange naye ku mukutu gaffe guno gwa online media uganda kuliko abantu bangi ate abaganda n'abatali baganda ate nga baagala okumanya obuvu n'obudde obwabwe tandika n'omulangira mayinja bamweyana omulangira mayinja bamweyana ozzeeko muyenge nenaabaluga muyenge nenaabaluga n'abalungu na, na, okwali nawatti neewaswa mm. omulangira njobe omutaddeko omutaddeko omulangira njobe ndanyeemu bandanyemu nga bwegamba nti okulanya omulangira njobe bandanyemu hmm. nyinzi wa lulyo netutte ku bano simanyi obawandiika omulangira nyinzi wa lulyo n'omumbejja tutte ku bano agamanya agamanya lakifa ezinaku zino tetukyagatumba <laughs> amanya gabalangira mangi mwekigalaba kumanya kiriyanga bwongambi okuli omwana omuwala ah, mwana omuwala oyo omunyolo ah, kamanyi ti omunyolo naye ensonga eza ogikonyeko bukonyi hmm. muntandikwa tujja kukituukako hmm. omulangira muyinda nakasaana nemawanda nkumenyera abalangira n'abambejja hmm. omumbejja nsangi tezza maama nga ye muzibu kulaba muzibu kulaba eyo omukyalo oyo yayina erinnya lina erinnya lya muzibu kulaba bwe bajja nga baagala kabaka ngaaba oyo nno nga muzibu wa kulaba mm. <laughs> kitegedde ayo omulangira sekannyo ne kayima mm. sanga mm. serwatu era baba omukyalo oyo yagezako nnyo era mayinja bamweyana yeera yayokyebwa muliro era oyo omukyala yali mulayini yonna yonna nga yekubana n'abataka abamu naye katikkiro katikkiro gwetujja oba ono obulagadde okumanya katikkiro oyo e, e, nga yakukuta n'oyo omukyala era bye bayokya bamweyana mayinja bamweyana omuliro ono bwino omumbejja ziko omumbejja nasolo kyebutula naye ago amannya g'abalangira tebasobola kugawa ku balala abalangira bangi obwa buno obuganda obwo bwakabaka bwa buganda abalangira abalangira basukka n'emitwalo ebiri mpulira kyebutula ate abo <laughs> kibuulirangako mu bantu <laughs> ate tutte ku bano hmm. kaakati abalangira bangi basukka ne mu mitwalo etaano mu buganda wano naye munnange bano bannaffe tuwulira wasajja na mutebi bukka eyo eh, tuveeyo kubanga hmm. ekigendirwa kyaffe kyakusomesa kyakusomesa oba okwagala okumanya byemwagala okukola ki okutegeera eramu kakati njagala okutegeeza n'abawuliriza abo bonna hmm. ebintu ebikoleddwa wano mu buganda hmm. nga biva mu baganda mbakakasa aboogezi bangi abalijja era bakyavaayo okwogera ku bintu ebyo nkiddemu kino hmm. ebintu ebikoleddwa ono mu buganda ebyokwonoona n'okudda obwonkanya hmm. n'okusaanyawo bingi hmm. mu buganda ne mu baganda era nga nyongera okulagula nti abogezi bangi balijja atalinze abalyogera ku nsonga zino naye mwe abawuliriza abakyali ku mikutu gyonna abaliba batudde ku tivi mubawulirize mbyeboogedde mulambike ensonga ezo bwe babawa nga bazirambise bulungi hmm. nze avuddeyo okubategeezanga hmm. nga nze ensula mu nju muwulize kiramu kino kikulu nze avuddeyo okubategeeza ensonga zino hmm. nga nze ensula mu nju mu nyumba era manyi bulungi ebyawansi n'eyawaggulu mu kasoolya ate nga akasolya kabanga kanju era nga nkategeera bulungi mm. era nga nkamanyi bulungi ebikalimu ekigambo ekyo kibeeranga ku baganda n'abawuliriza ebbanga lyonna nyankiddamu nti nze avuddeyo okubategeeza oŋamba nti olaama no ngambye mm. nti bangi balijja mm. anti kati omuganiza eh, otyamu omuntu yenna ali okususumidde nze siraama zengenda kuwangala emyaka gyange ngimanyi mm. ate ne bwe nfiiraama gyendaga olabayo manyiiyo kubanga nze omwoyo gwange gujja kudda jajjange mwanga ngamba nti kolerera okudda kw'omwoyo gwo ogwo tegusaba kuddira mu gwange tewejjanga mu mutima gwo n'ogulya era nesikwatanga ku ttaka lya misambwa sikwatanga ku mbiri z'abajjajjange sikwatanga ku ttaka lya nnono lyonna nenditunda ekigambo kino kyankize nyere kyamakulu nyo abategeera oluganda era abamanyi oluganda banakiwulira hmm. nze avuddeyo okubategeeza nanze nsula mu nnyumba hmm. era mmanyi bulungi hmm. ebyawasi ne waggulu mu kasolya ate nga ke kasolya kembagamba kemmanyi obulungi kekalimu obuyinza obwobusatu obufuga buganda nensi yonna hmm. kankiddemu wano kekasolya hmm. era nga kekalimu obuyinza hmm. obwobusatu obufuga buganda nensi yonna buliwo obwo ekyo ngambye nti abaganda abawulidde ebigambo byombizeemu emirundi ebiri eh. nze avaayo okubategeka nkusoose kugamba nti aboogezi bangi bakyajja hmm. naye nze avuddeyo okubategeeza nga hmm. nze nsula mu nnyumba hmm. mu nnyumba era mmanyi bulungi ebya wansi ne waggulu mu kasolya ate nga ke kasolya kembagamba kemmanyi obulungi ke kalimu obuyinza obwobusatu obufuga buganda n'ensi yonna tukuwulira tuzeeyo kasubi ndowooza hmm. ekasubi mu nyumba batanda bezaala gyenzize ngamba gamanku kimanyikiddwa bulungi batanda bezaala kyeki nabaganda ekintu kino tugenda kikwata mpola tetugenda ku papa abantu bakakasa ebigambo bino oba oli awo sigenda kufa ekyo nkimanyi hmm. naye muyinza oteddamu kumpulya mu bino bisosomedia byammwe ate ngaolazeewa kimanyikiddwa obulungi nti kabaka muteesa wa lugembe mukaabya mm. yazaala kabaka mwanga mm. owulya bulungi mwanga n'amaze okulinnya ku namulombe y'abajjajjabe yatandika ejjiri ibyekugambye eri abapere Mm. okulwanyisa katikkiro katikkiro oyo gwenabadde mbagambyeko wali mm. yekisomose ye katikkiro eyali ku lusegere lw'omukyalo omuganzi kisomose yakola obuvuyo bungi nnyo kisomose yeyalina kigroupu kyeryakuryetinga oli omukyala kyeyakozesanga okutta abalangira abo kisomose kisomose yeyali katikkiro ah, aba naye kati netuma ekisomose <laughs> ku mulembe gumwe mu mwaka gwa lukumu lunaana ana mwena kabaka mukaabya wa lugembe hmm. ng'amaze okulinnya ku nnamu luno mwaka lukumu mwenda ataano mu ebiri hmm. yakuba ekibuga ku kasozi nakatema nakati bawumiite kasubi kati ee olwo awo akasozi ako bakayitanga nakatema wumuyite kasubi kati mumwaka ki ogwo mwaka gwa lukumu lunana ataano mwebiri yakubira olubu oba ekibuga kyekyo nakatema n'azimba ennyumba ye hmm. gye hmm. yatuuma muzibwazaala mpanga muziwa era kye kibuzo kye mbadde nziyako ekyo <laughs> muziwa kati lwaki onsima kye kibuzo kye mbadde nkuga muziwa azaala mpanga kye ki muziwa azaala mpanga agisimba nga kitegeeza kabaka yenna abampanga abalala bonna nsenyisenyi senyisenyi kye ki <laughs> nagamba nti omuganda hmm. kaswa nakabala wawuneggere hmm. ayawukana ku muganda ow'ennono bazzukulu ba mukasi sese muganda ow'ennono ati kati ekigambo kino nsenyisenyi mm. kirinanga oli bwanagenja nagamba nti abo bakopi eh. ekigambo obukopi kivuma kino musajja mukopi wa mpisa oyo omusajja mukopi tavaako kake kivuma ate kivoola nga batera nnyo kituyita muguno omulembe nfe tuli bakopi ba kabaka ababyogera nze sikikoe nali nkigambyeko najja nga ku tv yamwe gyebuvuddeko nali nkigambyeko n'abaganda bennyini bazzukulu ba mukasesese bwe hmm. bakwatanga kuba ogenda mu bunyolo ogenda mwankole busoga tooru kabalibwa bakopanga n'abaava nga matumo bitundu bino bajja mu buganda twabayitanga abakopi bakopanga naffe nga bwetwakopanga nga mawanga amalala mm. engeri gye geeyisangamu mm. so si bukopi kati okikiza mu luganda loli olwabazukulu lwa mukasesese mm. nkugambye nti ki muzibu azaalampanga kitegeeza kabaka yempanga abalala bonna nsenyisenyi ah! era omulongo we n'amutuma erinnya ono bwino omulongo era we ng'amaze okkuba ennyumba eyo hmm. omulongo we yamutuuma erinnya bakumba na mulamu bakumbana mulamu kakati gwe ne bwokeera enkya n'ogamba nti omwaka ogujja nzembanaye kino kyogerera wano hmm. muzibwazaala mpanga abaganda mu buganda nga totegedde ennono ya nnyumba eyo omulongo ono bakuuma namulamu bakumba namulamu mumanyi gyali era ng'otandika ennyumba eno wasose ettegeera nnono ya mulongo oyo eno ennyumba ow'ekitiibwa manyi nti ayinza okuba ng'awulira ebintu binowalusimbi jjoddi ng'ali katikkirwa twamugamba tugenda gizimbira emyezi ena gumu ebiri esatu ena era netumugamba ffe twagala buwumbi bwamwe nga womujja mu unesco ze mujja japan ze mujja china ze mujja wa pulezidenti ze mujja ffe twagalako miriyoni bina mu ataano byokka oba ekinene nyo miriyoni bina mu kinaana yes ekyo nkyogera owekitiibwa wali mulamu mikwano gye banne abawuliriza bajja kimugamba ffe nga tetwagala nabuna obuwumbi ezo nasani zetwogerako nga netofayi tetinaba kusoloozebwa etafaali kyeki Eh, ekitofaali yamanyi yakireeta ekigambo tofaali kivaawa nagamba no nze simanyi buli omu aleeta ekintu kye hmm. nze njagala bannayuganda ebyange si byantalo tubijjemu ah, okuyiga kubanga nze nakugamba nti wemba nina entalo n'aba emmengo jajjanga yetibwa nga lumala mawano bwensumulula amawano aba emmengo bagenda gaddawa aliwo eyagambye sumulula andi uliriza no mm. waliko andi kati ama wano mm. buganda soweza nti ali mengo chijia bagu wako ni hao jukiru muda jokubanga ali mengo na ya kola biya kola biya kola kola mbutufu wario mm. na yu mwana wali la batia nga tata we uveja jawe ama wano gaba gudemu ngotuse nukisangu mwana nga atambu uroba mburangi no mugwira waliwo ekintu kyetukola nga kyabuntu bulamu nga toyagala ate kugaziya mbeera hmm. nenze bwe nsumuula amawanga kati siina lutalo nabe emmengo zina ensonga ozimbuuza tulambike hmm. abajjamu bajjemu angawo baŋgambye nti abavuma bavume abo nabo tebabulayo hmm. naye nga ye avuma tamaze kuwuliriza kubako jja aŋgambye nti ze neewuunya komenti ne zibeera ebikumi bibiri ng'abantu basiima gwomu notaswala nakwevaayo n'ogamba nzi kanvume Hmm. kati kitegeeza gwe obugunjufu oba tokola tobiina kati nze nebangamba kukwata ekiyu kimu ekyabasaava nsobola okusinkula seeguru saava be baani saava hmm. kwatuwaire ono kali mu saava be baana abazaalibwa abambejja omumbejja azaala saava ate saava nazaala kiweewo ensi eh. kati nze buli lutalo onaona nakugamba nti singa mbadde nina olutalo ngaabamu bakiwandikako ku mikutu hmm. nemukulu mayiga hmm. omusango kungu guyita ku njuye kwennyini kati nze buli kyakkola nkiina ate nagamba seegulumiza seewaana sikola sikola fujjo mu bantu naye abo mbayinamu ttanu kati sibayinako olutalo kati bwe munkubiranga kwena ensonga hmm. muba munkubidde kuyigiriza era bwenjogedde ku mulongo ono bakumba namulamu kwe kubuuza nti abaali batandika ennyombe eyo hmm. kikiekige bannayuganda ekinaatuukawo kyonna lwe bali bagamba nti ennyumba kubanga bano bagamba waliwo nankubidde simunanga bagenda nti ennyumba ya bulombolombo bungi naye obulombolombo era tabutereezezza bwebuliwo obwo nze nakugamba nti emyezi ensonga ziyenyumba mpanvu hmm. naye temulowooza nti nomwe gyemutunuulidde nti yo okulwawo kwayo nekiyinza okutuukawo nga tebagizire mubuterevu bwakyo ate nga egenda myaka musanvu anti nze nasaba emyezi ena kubanga ekyokola nali nkimanyi emyaka omusanvu teriiyo kasula kebaiza kukolera myaka ebiri naye nekaba kamwamba emyaka ebiri ogimanyi eyo tuveeyo atuba <laughs> ah, byetwagadde okumanya nkubuulidde muzibu azaala mpanga hmm. nkubuulidde omulongo we hmm. erinnya lyeyamutuuma bakumba namulamu hmm. ate omufu okumba naye ah. era oluvannyuma lw'okubuulira guli ekigambo kino oluvannyuma lw'okubuulira ku lusozi nakatema lunagambe luli enabulagala hmm. engoma ye nevuunikibwa oluvanyuma ngaengoma emaze okuvuunikibwa gwe oluganda lwetwogerako awuliro amanyi oluganda yalutegera jakitegeera oluvanyuma ngaengoma emaze okuvuunikibwa tufuna omuzza ngoma yekabaka mwanga basa mulekere mukasa kiwa mirembe kirivuntende danielo kati omuzza ngoomu ono ateekawo ejje lino eryokwongera okugaziya hmm. gyeggambye nga kitwogedde ku musajja mukulu oli hmm. kyemwatutte nga ekyokuvuma naye nga munnange muloddokaayi ebyafe bya muloddokaayi abawulidde ngaoli akikozesa simanyi sinnamuwulirako abawulidde ngaakikozesa mufunye omukisa nti ono akikezeza ku mikutu gyammwe hmm. banyonyodde muloddokaayi yaani kati awo omuzza ngoma kabaka mwanga basamulekere mm. mukasa kiwa mirembe kirevu ntende daniero mm. azze ngoma atandika ejje lye ly'abapere okola yalwanisibwa nyo era ebyafo byengeriokabaka mwanga gyeyalwanisibwamu mwena mubimanyi naye bannaffe abawandisa bawandika ebitemu tamaze kunonya tosobola kule kuwandika kitabo abaana b'engoma oba abaana ba buganda kye banaasoma mm. n'ogamba nti ate nekiweebwa ate yali kabaka kiba watabeera kabaka bunoovuyo bwakolebwanga muganzirwa zoono era okuviira ddala ku kabaka mwanga kiweewa teyali kabaka tebakibagamba mu bitabo tosobola kuleeta mwana kati olaba kankuwa example hmm. ati tobadde mu ngera nayekyogedde muligo oba kankuwa ekyokulabirako hmm. kabeere katikkiro oyo saapuluka ggwa saapolo kaggwa mm, okyo nkireese ne saali mwogeddeko saa kwogera kwa kwa famire zaabwe weeziri mm. yakwata nagende wa ewa samwiri mukasa eyali omuwulize ennyo mu basajja ba kabaka mwanga mm. saapolo kaggwa akutta omwana olwokuba mutanyo yali w'amaaso manene kawalya kaggwa amututebamuwa obwakabaka nkulaga mukasa samwini bwagaana nagamba nita tufune omwana wa mwanga ku baana ba mwanga ekkumi n'omusanvu byeyazaala mu bakazi mwenda ate era baleeta kyowomwaka ogumu hmm. omulangira dawudi kyolwama olumanyisa ku namulondo ate ne bamutwala mu kisakati ebukiriri olwo sakulu kagwejeneje n'emyaka omwana tenabweza kumi na munaana bakikola bakigenderedde abeerewo beegabanye ettaka naye nga kino kyonna ekikundi kitandikira ku muganzirwazza ee eh, nomukyala era kino nkyogera nga sinsika kabaka gumwita kabaka daudi chwa yali mulangira daudi chwa ne kabaka gumwita kabaka muteesa oba sekabaka muteesa yali mulangira muteesa baali balangira naye tebatuzibwanga bakabaka era tebaali bakabaka kubanga baninyisa omwana ono kyokunnamulondo mm. nga jjajjaffe kabaka mwanga ali sisirizi kyenagamba mu lubereberye twasooka okwogera nenkugamba tosobola kuteekako omwana nga tatawe gyali mulamu noga ntome ye musika kati bano bonna baali balangira naye tebaali bakabaka era bwewandika nti sekabaka oba okola nsobi eh. kati bano abawandiisi baleke kubuzaabuza baana baffe era naye muteesa oba mubbanga lyamala omulangira nga afuga kakitwalibwe ntyo hmm. tokigamba abaana nti newabeera omusajja ono ani ono obote Hmm. obote teyawangangusa kabaka wa kabaka wa buganda obote yawangangusa pulezidenti wa uganda eyo yali nsobya baganda olwenkwe zaabwe abaali ku lusegere ne bafuula omusajja ono pulezidenti hmm. teyali kabaka nkuddamu obote teyawangangusa kabaka wa buganda yawangangusa omulangira muteesa pulezidenti wa uganda bwena ngaawuliriza anaamala kuwuliza ebigambo bino nkukizaayo baalinyisa omwana ku namulo ono nga taata gyali mulamu sinzira ku lisaaki wange hmm. wakayitawo kati emyaka ataano mwena nabaganda hmm. bagamba obote yawangangusa kabaka waabwe zina ensonga za kuwuliriza si kuvuma te sikuwakana nkugambye oba naye ngenda mpola gye buvuddeko nnakubuuza hmm. n'abatuwuliriza buno babanawuliza akatambi kano hmm. tuyina baganda bafe abali bweru w'ensi eno uganda hmm. bwe bakugamba nti muganda webagenda musibira china nga gweoteekako omusika kati omuganda yenna awuliriza bwe bakugambye nti banyisa omulangira dawudi kyokunnamulu ono nga taata gyali mulamu gwe ngaogamba nti nakiringa ebyayogera bibi uliriza ojemu nga tonavuma ate oyige hmm. kubanga kino ogenda kigamba omwana wo ate omwana oyo awulire ebirala gye bujja agenda kunyiigira gwe nti wanimba taata nganze omusomesa yansomesa piwonu kaita yankubanga ngamba nze pulezidenti wenkya naye mukyanga kigamba sibirankuyadde wa lc oyo ndi musonyiwa ah. yanimba yankubanga ngamba ti nze pulezidenti wenkya naye mukyanga kigamba sibirankuyadde wa lc naye kasite oli mulwanya muli kakati hmm. tuddeyo ku nsonga naye kansuubire nti abatuwuliriza oba abanawulize bintu bino bakimu banange temupapa kuvuma kino mukiyige kiyambe abaana bammwe kiyambe generation ezikola ki ezirijja ezirijja mhm. ekyo nti abantu era bebakyali awo ku kigundi ya muzibwazaalampanga Ah, kakati ekigambo kiri nti ogwo muti bagwita batya ogwo gwebateeka mumakati <laughs> ensonga yabuzibwazaalampanga gyebakonera kati ninyo kubanga oli yakulisa ekibinja ekyo nabuuza najje lwaki biganye tugenda mumyaka abiri basekabaka bakubwa enkuba bakubwa enkubo ddala twakola ki ekyo ekibeera kibakubya enkuba bwe batyo eyali eh, ategeera ekyokola nagamba tosobola wano mu buganda hmm. tuyine mu uganda tuyina ebika ebitwawula hmm. buli kika kiba nennono yakyo n'obulombolombo bwakyo hmm. tosobola kuba ngaoli wa mamba ogenda olina ebijja byabenkima abenkima be bamanya engeri gye bakwatamu ensonga zaabwe nga bwe naga nti buli wankima yenna mm. ayagala okutegeera obuvo n'okutereeza ebyabwe mm. genda ebukasesese oyite obayita etende obaaseka okutenderereza ddala mu luberebelye ogende ebuwangwa obuuze olusozi lwe bayita ngoma olwo olusozi ngoma bwegeemaanyi bwe buvo bw'abenkima mm. obukumugganna baabenga nnenkubula obuvo bw'ebika ebimu mm. kakati tosobola kulima bijja byabankima ngaoli wammamba nze ategeera ensonga zino baba zitegeera mm. twasabe twabagamba na myezi ena nga ne ku buwumbi obubiri bwokobavu wa pulezidenti obasabyeko miliyoni bina mu kinaana esente sigadde bazesigalize bazirye bebamanyi ti byebalikozeemu mm. kubanga nze nsabye ntereze ensonga yanvirako ennyumba ey'okujja nzizewo n'ekyo yensonga lwaki era baga nti obulombolombo okimanya ate biki kubanga sooko era omusingi bannange tosobola tegeera gy'olaga nga tomanyi kyo nyumba eyazimbibwa ddi nkugambe mwaka gwa lukumu lunaana ataano mu esatu lukumu lunaana ataano mu esatu abawandiisi bwe bamanyi ebyabwe naye nze nkugambye mwaka gwa ah, lukumu lunaana ataano mu ebiri lukumu lunaana ataano mu ebiri eh, kati abawandiisi bamanyi ebyabwe bawandiika sibawakati yajja mwaka ki biri kumi naye ngate bobote bonna abawaangusa gundi n'abali omu gavumenti yobote tebabba ttaka tebatunda bintu bya buganda okuva era tebagikwatako kati waliwo ebintu bimulaba nti zimba ki eyo gye bagizimba okubanga erastinga for a hundred years oba naffe oba gyetunoonya okubanga gino gyona gyona emyaka musanvu tetunaba gizimba ande singa wali ogikuuma yabanga n'ensonga zaayo eh, kituufu hey, ee eh, kakati kwebio ya nabenda angale jia ambula angalo jia tutatuka batu gambe yote mugenda yosi wa eh, ah, hmm. mu kakati atene chiyale ensongezi mu mm. na gamenti ensongezi mu za tuwekisizi tuwekisizi wa ee china ee tuwekisizi aa eze ye nyumba no kusindiwa kwayo mm. nemi gozo vani jia tuuka uka tinga mula nyumba na rongo ee nyo sabiba ajikulida mugundi mpawo atali kaaba naalongo ekutta omuliro baleeta langi aa ah, ah, naalongo teyali yalangi munaffe bwe yajja hmm. yagamba temunoonyereza mwabadde mu sigiri netubategeza hmm. naalongo musukemu ebintu bingi ebimu byatwekisize nebino ebimu ngaaga nti ebimubyasooka mu nyumba naye omuntu olaba nga gwe baogamba abasuubuzi kati enyumba eyo naalongo obwanika egyo togitambula nnyo ebyo sijja bikugamba kubanga byatwekisize ekisize ee eh, buuza omuntu byayagala kati okumanya tuyina kyetuyita obuvvo n'obuddo miryango mubnebyo bakyogerako <laughs> ku luli byebiki miryango mwe sibitegeera muganda wange era mukwano gwange hmm. kamwete muganda wange kuba fenna tuli bantu bakatonda hmm. yajja n'ekigambo buganda ku ntikko buganda nembagamba teri nsi etuuka ku ntikko aba kwe kutuuka naye omuwuliriza wammwe yenna hmm. yaali badde abuuza yaali yogedde ekigambo ki ekigambo buganda ku ntikko tekiri mu luganda lutuufu tekiriiyo tekiriyo mu luganda olutuufu kuba teri nsi etuuka ku ntikko yaali badde agamba ebigambo bino birambike bulungi hmm. mujjengeo buganda hmm. mujje twekembe mm. mukaweefube owokuzza engoma y'obwakabaka kaddemu mujje ng'obuganda hmm. mujje mm. twekembe hmm. mukaweefube mm. owokuzza engoma y'obwakabaka era gwe bayita obuzzo si buganda ku ntikko <laughs> nedda ah! <laughs> kati obadde obuuza obadde obuuza ki miryango mwenda kyenda bagamba tosobola kugamba nti nno genda kuzza buganda ku ntikko mm. akati mm. tugende maaso kukyoyagala okutegeera n'okumanya nze weni jajjaffe omulangira kabaka mwanga basamulekere mukasa kiwa mirembe kirevu ntende mm. bwe yamaliriza oba bwe yawummuza enkata y'obwakabaka teri erazze mukkwata nkata eyo era ennyumba eyo obukulu bw'ennyumba miryango mwenda yaliwo ku mulembe gwa kabaka mwanga kabaka mwanga ennyumba eyo nkulu ennyumba eyo miryango mwenda hmm. njagala buli awuliriza awuliriza ekintu ky'ennyumba eyo miryango mwenda olubereberye lw'okutandikawo obwakabaka hmm. lwatandikira mu nnyumba enkulu miryango mwenda ye eri luddawa nkyakugira mpulira gambe yakomaku olwo okubeera okutandikawo ekigambo kye mbagamba ekiyitibwa obwakabaka hmm. bwatandikira mu nnyumba eyo enkulu miryango mwenda hmm. eyatonda guruddene oba kiwalibadde ogamba nti eyatonda guruddene akugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu ah! mweyassiza ebyobuwangwa n'ennono nga ye ssemateeka omukulu ajjudde alitambuzibwako ekigambo obwakabaka bwa buganda sokoleke mulangira wanjisebo ono njogera namulangira aba muntu mulala nkiddemu kiddemukakase nti ennyumba eyo miryango mwenda olubereberye olutandikawo obwakabaka bwa buganda hmm. bwatandikira mu nnyumba eyo miryango mwenda mm eyatonda ggulu ddene oba akugamba nti nze kkubo nze mazima n'obulamu mweyasiza obuyinza mweyasiza obuyinza nkikuddamu obwebyobuwangwa nennono nga ye ssemateeka omukulu ajjudde alitambuzibwako obwakabaka ono hmm. kyebagamba batudde nomu kyebagamba nti ekigambo byabuwangwa nannono ona kino nkikutegeeza Hmm. eyatonda eh, guludeni mweyassiza obuyinza obw'ebyobuwangwa n'ennono nga ye ssemateeka omukulu ajjudde alitambuzibwako obwakabaka oba yeyali paliyamenti yenyumba eyo miryango mwenda tuwulira bwe yakkiza ku mulembe gwa jjajjaffe kintu kitaka kya nnamwansi ku mulembe gwa jjajjaffe kintu kitaka kya namwansi owoolubereberye gwe yajjamu olubiriizi lwe yaomukyala nambiibi owoolubereberye ku lusozi nnono ano bino mujawa bwe natulanga ku tv savisa mwenajjanga n'ekitabo ye baabiwandiika bawuŋami wanoonyeza nze ntidde abatuddemu nga baagala okubawaana mbubwogera nyo singa tebabyogeranga njagala nkuddemu otegeerere abawulirizaabo abanakiwulira bwonzikiriza bwe baali badde basaba singa tubadde ku mpewu nkiddemu kiddemu kubanga mudaamwinawe okisoma ennyumba eyo miryango mwenda hmm. oluberebere lwatandikawo obwakabaka bwa buganda hmm. lwatandikira mu nnyumba eyo miryango mwenda eyatonda ggulude ne mweyakkiza obuyinza obwebyobuwangwa nennono nga ye ssemateeka omukulu ajjudde alutambulizibwako ekigambo obwakabaka bali kye bagamba nti byabuwangwa na nnono oyakkiza hmm. ku mulembe gwa jjajjaffe kintu kitaka kya nnamwansi hmm. obwolubereberye gwe yajjamu olubirizi lwe yakolamu omukyala nambiibi obwolubereberye ku lusozi nono yenyumba eyo miryango mwenda era erena paliyamenti yentandikwa yennono yonna n'ebyobuwanga mu bwakabaka bwa buganda kati ekigambo byabuwangwa na nnono mwe ne mukiyimba saabasajja bwebavaagamba nti byabuwangwa na nnono olwekiwaliyo amalobe nti byabuwangwa buli omu ennyumba eno miryango mwenda bamanyi ku mulembe gwa kabaka muwanga yabeeranga luddawa era gye basoose okuzaawo ddala nyinimumu olingeno ennyumba teriiwo ddala nyinimu toyina nsonyi okwogera ekigambo kyebyobuwangwa nennono n'abakwetoolodde ngeno ennyumba teriiwo ddala nyinimu amanyi ebiri mu njuye ddala kyankize nyonyinimu okubeerawo emyaka abiri mu etaano nga nengoma gyetweddira yakoma ku mulembe gwa kabaka mwanga ng'omulangira dawudi cwa eyo engoma yagenda okujja ngaengoma tekyaliwo ayagezaako okuzaawo engoma eyo ye kabaka oba y'omulangira muteesa walugembe mukaabya gwemuta muteesa owookubiri era engoma eyo bwe yazaalibwa ente ezaatwalibwe wakatambala ebutambala mayanja nkanje bye baaziika engoma eyo ate owulira bulungi mpulira kati otegedde bulungi ekigambo miryango mwenda gitegedde era nga bugee nti okuva ku mulembe gwa kabaka mwanga hmm. enkata y'obwakabaka teddangawo era yankata abaganda kubasinziiranga Ouria bulungi. Okuyimba oliyimba kya waddanga amazina nsetula amaseetule. Kya waddanga amazina nsetula amaseetule. Era yayingiriranga amazina ago mm. kye baavanga bamuyimbira oluyimba olugamba nti. Mm. Bw'onyomera asula mu nnyumba. Mm. Bwe ndibatta ndironda abalala. Mbuzeemu awo. enkate eyo abaganda kwe baasinziranga gyembadde njogerako ey'obwakabaka etaddangawo abaganda kwe baasinziranga okuyimba oluyimba kyawaddanga amazina aseetula maseetule era eyayingiriranga amazina ago kyebaavanga bamuyimbira oluyimba olugamba nti bwonyomera asula mu nnyumba bwe ndibatta ndironda abalala nga yennono eyobwomuzaŋŋanda e, e, e, e, e, e, e, e, Mm. bwe ndibatta ndironda abalala nga yennono eyowomuzaŋŋanda obadde okimanyi kyaga kayimba nakabiranga naye nga sina nikyekategeeza olina kali akagero kewaleeta mu puroguramu yaffe eri ya wiiki ewedde aka tombalaabala namu neyambalaabala naye nga nako nakwogeranga naye nga simanyi kyekategeeza <laughs> <laughs> tugende maaso mulangira ne bwini ah, nina amasimu agankubira abatuwuliriza abaffe hmm. bajja kunsonyiwa hmm. naye munzikirize ah, bwendiba nga nsobodde hmm. ah, nga nabamaliriza ekyo eh, ndowooza ojja kumbuulirayo ku bantu abaagala ebyokumanya obuvu bwabwe waliwo omwana omuwala tusoke ekyamasengere owengabi tusoke ekyamasengere masengere kyeki masengere mm. era neewuunya nnyo nga batumye ekizimbe ekyo masengere mm. njagala bawuliza mwe bamategeere nti omusajja amiini mm. eyali omukakwa mm. bwe yateekawo ekizimbe ekyo yakituuma muganzi yakituuma gundi bulange plaza bulange plaza eyali omukakwa tolaki twakikyusa naye nga bonna bakimanyi nti eggwafu lye mulengera awo wemugamba kati nti gundi masengere hmm. eryo eggwafu lye ery'omusambu omukulu oguyitibwa bulange bulange gwe musambu ogubugirira abalangira n'abambejja oguli awo ekyo ekinene ekiwangu gwe musambu ogubugirira abalangira n'abambejjira gwatulanga mu ggwafu eryo eriri awo mwomwateeka masengere kati obufo bw'amasengere oba embuga y'amasengere erirwa dda masengere gwe musambu ogwaleetanga kabaka nga bwe yaziikibwa ne gumutuuzaawo ng'olwo lukiiko lw'amasengere lugenda kutuula nkuddamu masengere gwe musambu ogwajjangayo kabaka nga bwe yagiziikibwa ne gumutuuzaawo okumanya ng'amaanyi gaaliwaawo ye kasubi ah! era kabaka yatuulanga mu lukiiko olwo lw'amasengere n'atuula ne bakabaka bali abaleteddwa masingiri era mukiseera ekyo kabaka nge teyabeeranga mulya mmere goli muntu gwe oyo gweyaddiranga mu bigere nga bwenkugamba bwenzenga bagamba nti eyalibuulidde kabaka waffe ono mutebi owokubiri ebyokkola hmm. ye mutebi n'atatebuka owulubereberye kati olwo olukiiko abo kabaka mutebi newaba lutuuzizza olw'amasengere kabaka mutebi ono waffe omulya mmere si yabeerawo wabeerawo mutebi n'atatebuka owulubereberye yaluteesezaamu ng'alinnye ku mutebi owookubiri oluvannyuma n'awa mutebi owookubiri obubaka lolwo olukiiko olw'amasengere n'abalangira enkizo baalutuulangamu olukiiko olwo era nabo tebaabeeranga babya mmere katotuuzanga lukiiko lw'amasengere na lumu ate kizimba okitumye masengere ate onoonye masengere ewuwe ate omuleese wa bulange iyo nono jetutambuliamu nebyobuwangwa ekimiza ebintu bibiri biba bikontana bulange ne masengere abawuliriza nga sinaddamu bigambo mm. ebigenda okubuuzibwa mm. njagala bawulirizanga ebigambo bino era mbaddamu mm. njagadde mbategeeza ebintu bino naddala nga mmwe mm. abaganda mu buganda hmm. mu mm. biyige ekigambo ekyo kikulu njagadde mbategeeza ebigambo bino ngamu abaganda mu buganda hmm. era mubitegeere waliyo ekibuuzo waliyo ekibuuzo hmm. eh, tugende kwani waliwo agambe sembayo waliwo omwana wattu aa ah, nina abantu bangi ogongwira bugwizi mm, kugwira naye era munayo eh, mbadde ku mirimu abantu batudde mu balina ensonga zaabwe za famire ate omuwiridde bali wano balinze kati mbadde nsaba mu bibuuzo bwe ndibanga mukama akkiriza nga katonda nga bwali omulamu hmm. nja kudda tuneeyongerezaako oba bona batongwiridde nga bongwira gwoba omandi yawo ngaokubasimu pu ah, wakati omukyalo oli owengabi bamugambye eh, olubereberye obufu bwengabi njagala awulirize ennyo bwoba oliawo kampegani aliddayo mu kika ewa jjajjabwe ensamba namutegeeza ensonga emu nga bwe yayagadde okumanya obuvu bw'ekika kyengabi hmm. abengabi baviira ddala bunyolo era banyolo ddala hmm. nga bwogambo nagamba gye buvuddeko nti ekigambo busoga kitegeeza busenze oba butuuze mm. busenze kati ekigambo busoga origini yabasoga obuvu obwabasoga bunyolona sese kati abengabi baali basaale nnyo okuviira ddala ebunyolwa be bajja n'omulangira kimeera nga jja okulya oba okulinnya ku nnamulundu yabajjajjawo bajja nga jja okulya obuganda mm. omulangira kimera era jjajja waaba olubereberye lubega atali nsamba lubega yajja ngaabegera omulangira kimera emmere hmm. era abalangira bangi nnyo abengabi nga bebalangira bawunyi okuva edda mu bukulembeze bawunyi obwekibula leya balangira nabambejja hmm. wadde mwemuwulira nti nno bangabi ensamba naye abengabi balangira nabambejja okuva edda mu bukulembeze obwawunyi ekibula namuzzukulu wa kintu okitegedde bulungi gende mumaaso mulangira era nabo balina ennono yaabwe nebyobwa era tebyawukana nabyaffe era emisambu abagirina nga bwe yakibuuza nkugambye nti jajjaabwe lubega ye yajjanga abegera omulangira kimera emmere era yali musale nyali ab'engabi baali bamanyi era bali bankiza omukuzi omulangira kimera hmm. era bebalangira n'abambi gye baviira ddala muwokulembeze wawinyi ekibulala era banyolo era baganda baffe era bantu baffe lwaki ŋŋamba nti baganda baffe era bantu baffe era nenamulondo ya buganda oba ey'obwakabaka tutandikira bunyolo buganda nessese ze mpaji ssatu yesaalongo bakulu mpaji ekitinda hmm. era omusango gwe saalongo bakulu mpaji gwasembayo kwogererako kabaka mwanga mm. era nange guziddamu guwulirako nga gwogera era nga gunandikira ebyokkola era ngaowuliridde ku oyo mwanga owookusatu era nga yakongojja kabaka mwanga okuddamu okuli omusanvu gusaalungu makulu mpagi hmm. kati ndowooza abawuliriza abammwe banzikirize mbalenga abantu babiri wana abazze balina ensonga zaabwe hmm. ngenda kusembyayo era nina ebigambo byendeesa ebikulu ennyo hmm. nga mbuweereza abo bonna abanfaanaganya hmm. era abaga nti mwenna mwenna abali mu lutabaalo era mu buufu obw'omuzza ngoma hmm. mbatumidde nnyo mwenna abekyesirikidde mu bugiro ebigambo ebyo bikulu abatabaazi abali mu lusi ne mu lutaba lw'okuzza engoma ebigambo bino nze ndibalekedde omulangira nakibinge ngambagamba nti mbatumidde nnyo mwenna abekyesirikidde mu bugiro hmm. nze omusimbiri era omuteregga owekyesirikidde mu nyumba enkulu kanyaka sasa asula ekaaso ekkungujje mu busiro mweraba era mbaagala nnyo